မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့မပပဆိုဖြစ်ပါတယ်ဗစ်တိုးရီးယားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ရှင်နိုဝင်ဘာလမှာဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲရှိပါတယ်တင်မဲတွေကိုထက်သွင်းရေးအတွက်နိုင်စေဖို့မဲဆာရက်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်သွင်းရပါမယ်မဲယုံမှာမဲဆာရွက်နှစ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်မဲဆာရွက်အသေးကတော့အောက်လွတ်တော်အတွက်ဖြစ်ပြီးမဲဆာရွက်အကြီးကတော့အထက်လွတ်တော်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အောက်လွတ်တော်နဲ့စားကြရအောင်။ မဲပေးတဲ့အခါနံပါတ်တွေကိုသုံးပါ။သင်နှစ်သက်ရာအလိုက်၄တောင်ဘက်တွေအားလုံးမှာနံပါတ်ထည့်ပေးပါ။သင်ပထမဦးစားပေးရွေးချယ်လိုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘေးမှာနံပါတ်1ကိုထည့်ပါ။ဒုတိယရွေးချယ်လိုသူဘေးမှာနံပါတ်2ကိုထည့်ပါ။တတိယရွေးချယ်လိုသူဘေးမှာနံပါတ်3ကိုထည့်ပါ။ဤနည်းတိုင်းစက်ဖြည့်သွင်းပေးပါ။လေးလောင်းကွက်တိုင်းကိုနံပါတ်တက်ပေးရပါမယ်။ ထက်လွှတ်တော်ကိုမဲပေးဖို့တင့်မှာနီလန်နှစ်ခု ရှိပါတယ်ပထမနီးကငင်းချောင်းအပေါ်မှာမဲပေးနေပါအနိုင်ရစေလိုတဲ့ပါတီသို့မဟုတ်အုပ်စုရဲ့ဘေးမှာနံပါတ်ကိုထည့်ပေးပါဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့်တင်ရွေးချယ်တဲ့ပါတီဒါမှမဟုတ်အုပ်စုမှာရွေးထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတင့်မဲကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီဒါမှမဟုတ် ဒုတိယနည်းကတော့ပါတီသို့မဟုတ်အုပ်စုကိုရွေးမဲ့အစားသင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လေလောင်းကိုရွေးချယ်လို့ရင်မြင်းချောင်းအောက်မှာမဲပေးပါမိမိကြိုက်တဲ့အစင်လိုက်တိုင်းအနည်းဆုံး၅ဘက်ကိုနံပါတ်တက်ပေးရပါမယ်အနိုင်ရစေလို့ရဲကိုယ်စလဲလောင်းရဲ့ဘေးမှာနံပါတ်1ကိုထည့်ပါဒုတိယရွေးချယ်လိုသူဘေးမှာနံပါတ်2ကိုထည့်ပါတတိယရွေးချယ်လိုသူဘေးမှာနံပါတ်3ကိုထည့်ပါ စတုထရွေးချယ်လိုသူဘေးမှာနံပါတ်၄ကိုထည့်ပါပစ္စမရွေးချယ်လိုသူဘေးမှာနံပါတ်၅ကိုထည့်ပါသင်ဆန္ဒရှင်ရင်နောက်ထပ်၄000ကွက်တွေဒါမှမဟုတ်၄000ကွက်အားလုံးတွေကိုနံပါတ်တွေဆက်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်မဲစာရွက်နှစ်ခုစလုံးကိုဖြည့်ပြီးရင်တစ်ခုစီတွက်ထားတဲ့မဲပုံနဲ့ထည့်ပါမဲပေးတဲ့နေ့မှာအကူအညီလိုရင်ကူညီပေးမဲ့မိသားစုဝင်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်လာနိုင်ပါတယ် VAC မှာဝန်ထမ်းတဦးကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။မဲပေးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိရင်စကပြန်ဝန်ဆောင်မှုနံပါတ်9239 3911တို့ခေါ်ဆိုပါဒါမှမဟုတ် website vec.vic.gov.au တို့ဝင်ရောက်ပြီးစကပြန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုနှိပ်ပါ။